Yeah, uh, Yeah. <sighs> Bitch, let's go. Давай, давай. Молодой виноват. Почему? Ладно, похуй, и так сойдет. Чем молодой премьер, микрофон миллионер. Твоя бэйба не кричит в углу, у нее во рту фингер. Чем молодой премьер, супер мега дил Если тебе не понравилось, чтобы нагрудил меня Если тебе не по нраву, разрыбанный пидер Если тебе не по нраву, то ты точно не через Бали Если тебе не по нраву, то ты снова шагаешь на грабли Видел недавно дым в облаках и куда-то бегут корабли Слышал в коробке из цифер звук вашу, ну там ебланы Все, что вокруг происходит меня, это какая-то грязь Теперь все юзают прокси просто, чтобы коннектить связь Рано проснулся утром и не поверил, думал мираж Мы не бандиты, но чтобы развиться, нам нужен стань богат сколько миллионер Твоя бэбэти висит в голове, у нее бортом фингер Ты молодой пиньер, сука мега дел виньер Если тебе не по там, то лезли ебаный пиздер молодой крингер Бича молодой крингер Бича молодой крингер Бича Да, я виноват